Ребят, всем привет! Прежде чем вы посмотрите ролик, я хочу вам немножечко рассказать о своих планах на сентябрь. В общем, хотим посетить Крым, именно город Судак. Мы там уже были, но я хочу поехать в сентябре, потому что там будет проходить программа «Фитнес-тур» на 13 дней. Мама плюс ребенок. Конечно, можно мама плюс несколько детей, может быть, семья. Но вот в данный момент у нас будет вся семья. Ну, я думаю, что вот так. В общем, э, мы как-то отдыхали в Судаке у Николая, и он рассказал, что у них проходят фитнес-туры. В общем, мы захотели тоже. Ну, я захотела. Я не знаю, вам это будет интересно или нет. Будет э, все включено. Будет у нас трансфер, у нас будет э, проживание, у нас будет еда включена, у нас будут экскурсии, вот пешие прогулки, конные прогулки. В общем, это будет очень интересно. В общем, 13 дней они будут такие насыщенные. Также будет э, мастер-класс по приготовлению диетической еды. Вот. Ну, я думаю, это будет интересно. Может быть, я перейду на диетическую еду. Вообще, у меня в планах скинуть килограмм 6-8. Ну, я думаю, что за 13 дней я не скину, но хотя бы, э, хотя бы 5. Также мы посетим Генуэзскую крепость, Хамелеон, Новый Свет – Очаг, Сокол и Тайган, Меганом, Долина Привидений, Бахчисарай, Ялту. Пойдем в город Шаляпина и обязательно будет дегустация вин. Ну, то есть, представляете, да, насколько это будет все насыщенно, это будет круто. Вот. Ну и многое другое. Я оставлю ссылочку, если вам будет интересно, может быть, кто захочет поехать с нами. Ну, то есть, либо с какого-либо другого города, может быть, на самолете или как. Там и познакомимся, если что. Пока мы будем с вами э, кататься, где-то заниматься фитнесом, за вашими детками будут приглядывать, заниматься ими, развлекать, караоке, танцы будут, э, вот, рисование, в общем, все, что нужно для детей. Детское меню обязательно. А вести нашу программу фитнес будет вести Анна Силантьева, это спортсменка с более шестилетним стажем. И Яна Ковальчук, у нее стаж более 8 лет. В общем, я думаю, что я вернусь и буду спортсменом Прям вот такой вот. В общем, кому интересно, оставляю ссылочку. Обязательно переходите, пишите, что вы по, э, по этому поводу думаете. Я вообще думаю, что Крым многие хотят посетить, но ну, просто не знают, куда поехать и что. Так вот я вам предлагаю. Вот 13 дней буду, будут насыщены. Все, пока-пока, смотрите видео. Я его обожаю. Я его обожаю. <laughs> Так что с днем рождения, любимый. рождения, папа. А потом будем отмечать мой день рождения. Да. Сейчас покажу подарочек, который я купила для Влада. А у нас еще подарки показать? Показать подарок или не показать? Вот такой подарок Владу купила. У него нет хорошего телефона. Думаю, надо ему хороший телефон. Прикольно подарок. Вот так. Ребят, хочу показать вам, что нам подарили. Не, не нам, а Владу. Смотрите, кружка хамелеон. Меняет цвет, да, она? Нет, не меняет цвет. Ну-ка, доставай Кружечка, как на картинке, видишь? Наливает, э, и зеленый индикатор – батарейка. А -а -а. Чтобы всегда жизнь была на полную батарейку, на полную. Короче, всегда кипяток надо вот это вот, когда вы приезжали к нам, помнишь, мы дискотеку у дом? А, у вас такая же? Да, вот под, под дискотеку, угу. помнишь? Вот пульт, флешка. Вечером пробуем. да, светомузыка. Да, его можно подвесить, а угу. можно... Прикольно, когда сверху вниз, да? Дискошар. Угу. Ну, можно, да, его и ставить. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. <laughs> Будет, будет нам Медуза, подвигаться. Медуза. <laughs> Было прикольно. Спасибо огромное за подарок. Ну-ка, давай проверим. Та-дам, зарядиться надо. Так, так, так, так, так, так, зарядка ваша. Во, во, во, во, во, давай, давай, давай, давай. До самого верха. Ху -ху -ху. Бассейн пойдешь? Во, крутяк, Все, да? подзарядился с утра. Все, класс. Это я буду кофе пить, не была. К нам еще приехали гости. Вот такой Владу подарок подарили. Нарды, шашки, шахматы. Три в одном. В общем, буду я учиться играть с Владом. А то я в такие вещи не умею играть. Научусь и буду с Владом потом зимними вечерами сидеть, играть. Видно меня? Да. Ребят, в общем, подводить стала наша машина. Вот, сегодня поехал Владу за подарком, а она так едет, и у нее что-то там подшипники или что? Я думаю, это подшипники. <laughs> Застучали. Вот, и мне кажется, она вот-вот э, крякнет. Мне сейчас Влад говорит, ну пойди масло проверь. Ну, в общем, иду масло проверять. Не знаю, что я там, <laughs> что я там смогу посмотреть, что нет. Сейчас мы с вами посмотрим. Пойдем покажу. Так, открываем капот. Мне просто это, покажи, мне просто сил не хватает. Надо... Ой, простите. <laughs> Сейчас нам скажет, Аленка гробит машину. Так, масло находится вот. Или вот это, или вот это. Ну, я, думаю, <laughs> я думаю, что вот это. Слушайте, ну есть. Сейчас возьму салфеточку. Так, где я взяла ее? А вот. <laughs> Так. Сейчас, минутку. Сейчас. Вы знаете, если нужна будет помощь по машине, обращайтесь. Алена Яковлевна. смотрите. Че, мой хороший? О, раз, два, три. И... Так, смотри. В общем, масло проверяем как? Вытираем салфеточкой, чтобы было сухо. Подуем. Проветрим. Так. шевелим. Ты тоже камеру тык-тык-тык, да? Так, достаем и смотрим. Э, смотрите, на минимум масла. Ой, было не так, было вот так. Кстати, да, масло жрет. Пойдем Владу покажу. Пойду-ка я покажу, что я умею делать. Если машина жрет масло, значит, значит пора менять машинку. А вот мой именинник идет. Мой, я тебя хочу поздравить с днем рождения. Спасибо. Хоть я хоть и детская такая-то, но ничего. Футбольки там. Это тебе самое главное. О, телефона. Та-дам! Спасибо. Класс. Да. Так что Владу сегодня 45 лет. И ваше поздравление. Вот мы с Владом, получается, почти 9 лет вместе. Угу. Представляете? Терплю. <laughs> Терпишь, да? И, и ничего. Дальше лучше. Многие <laughs> так живут. Ничего, потерпим. Да? Угу. Так что с днем рождения тебе Ты мне телефончик хорошего. подарила же, да ведь? Да, самое главное, чтобы у тебя спина не болела, я тебе сказала. Вот. вот. А все остальное будет и есть. В общем, Владу подарила двое трусов, вот такую футболочку беленькую. Беленькая и вот такая вот, смотрите, цвет такой необычный. Ну, мне кажется, она должна неплохо сесть на нем. Вот. Такой вот подарочек от меня. Телефон, две футболочки. Ну, я думаю, что ему будет приятно. Вот, пойдем праздновать. Привет, мои хорошие. Хочу поблагодарить всех, кто поздравлял меня с днем рождения. Спасибо вам большое, мои хорошие. Мне очень-очень приятно. Вот. А еще хочу показать, что подарил мне мой любимка. Смотрите, подарил вот такой кулончик красивый. Вот. И подарил колечко. Вот оно. Красивое, да? Получается кулончик и колечко. Я давно хотела кулончик и давно хотела колечко. Так что с днем рождения меня! А вам спасибо большое. Еще спасибо большое, что смотрите мои ролики, наши ролики. Вот, ставите лайки. Кстати, мало очень лайков ставите. Вот, надо исправляться. Все, я жду гостей. А, еще подарил мне, смотрите, вот такую вот колоночку. Такая классная колонка. Сабуфер называется. Сейчас музыка играет от телефона. В общем, вот так вот. Классная штука вообще прям музычка нравится. В общем, вот так вот. Я очень довольна подарком. А еще ко мне брат приехал. Я вам сейчас его покажу. Он просто ушел отдохнуть немножко. Ребят, смотрите, какие подарочки мне сейчас привезли и подарили. Пакет цветочки. Правда, не, не забыли, как называются, да, Наташа? Угу. Красивые очень. Потом салфетницу. Расскажу историю салфетницы. Вы все помните, наверное, что у меня есть салфетница. Была. Но Вика уезжала домой, она говорит, Алена, я тоже себе такую Это хочу. Мы с ней поискали, не нашли, но я в итоге ей отдала. Салфетница. Да, салфетница. В итоге, в общем, я ее отдала Вике, а Тут Наталья мне подарила другую с зонтиком. Тоже такая офигенная Вот на секунду. Спасибо, Натали. Вот, а еще она мне подарила, смотрите, тарелочку с, с чашечкой, с кружечкой. Такая вот. Кстати, подходит под мой гарнитур, Ну, да, вот этот фартук. специально. Да, офигенно. Я тебе что про, про плитку-то говорила? Я, видимо, прослушала. Да. Думаю, про какую то плитку говоришь. Вот, а еще вот такая вот салфетка для лица. Говорят, что она многоразовая и офигенная. И убирает э, косметику легко, да, все это вот тушь. Все-все-все. А еще самый главный подарок, посмотрите, найсы, дайсер, да? Найсер, дайсер. Это вот как кухонный комбайн мини. Смотрите картинку. Кто, у кого есть такая, напишите. Это мне даже интересно. В общем, она говорит, пользуется ей. И даже иногда забывает и говорит, что прям как без рук без него. Да. Гель для душа это, скорее всего, да? Орифлейм. Тоже очень-очень вкусно пахнет. Фруктовый такой. Угу. Я люблю все сладенькое такое. А еще, в общем, Ходили мы как-то в кафе в Ласковый берег. Кто у меня подписан в Инстаграме, видео, фотографии. А кто не подписан, так подписывайтесь. В общем, мы там танцевали, и там девушка раз фотографировала. Ну, я выбрала фотографию, смотрите. В общем, я выиграла, выбрала фотографию, заплатила за нее. Когда стали уходить, мы про нее забыли. Вот, но я огорчилась, а Наталья пошла вчера, э, ей, в общем, скинули на почту фотографию, она пошла, распечатала, купила картинку. Вообще прям такая подруга у меня офигеть классная. Вот такая фотка получилась. Надо будет повесить э, куда-нибудь. Вот так вот. Спасибо большое. Ой, ой. Днем рождения. Спасибо большое. где Влад? В общем, сегодня я вся в цветах. Класс. А что Влад? У Влада нет день рождения. Сейчас он придет, наверное. Алиса! Алис! Ты хочешь такую купить? Хочу. Вот, видите, Наталья уже говорит, хочет. А ты где про нее слышала? Да, я давно знаю. Да? ну, в общем, буду пробовать. Ты же у нас любишь облегчать жизнь, Чего да? дискотека, да? Таня. Николай.